Welkom by Keerpunt. Ons wil by hierdie geleentheid praat oor die wederkoms. Ons weet almal dat ons lewe hier op aarde tydelik is. En Jesus het baie gepraat nie net oor hierdie lewe nie, maar ook oor die einde van hierdie lewe en die begin van die hemelse heerlikheid. En ek wil hê ons moet 'n slag bietjie deur die Bybel blaai en kyk wat het Jesus vir ons geleer oor die eindtye en oor sy terugkeer om te oordeel en die einde te bring aan hierdie sondige bedeling. So kom ons kyk bietjie na wat leer die Bybel oor Jesus se wederkoms. Ons weet almal dat daar verskeie beloftes in die Bybel is wat almal waar is. Al die beloftes in die Bybel het presies so gebeur soos daar gestaan het. Soos dit daar staan in die Bybel, het dit gebeur dat Jesus in Nasaret waar hy opgegroei het, nie daar gebore is nie, maar in Bethlehem. Dit het so gebeur. Dat Jesus die lam geword het wat vir ons sonde geoffer is, dit het so gebeur. En so ook is al die beloftes wat oor Jesus se wederkoms gegee is, die enigste beloftes wat nog nie uitgevoer is nie. Daar's soveel profeseë daaroor. En dis die enigste profesie wat nog nie vervul is nie. Al die ander profesieë het presies so gebeur soos wat daar gesê is. Ek ek dink byvoorbeeld ook aan die gedeelte in Handelinge 1 vers 11 waar ons sien dat by Jesus se opstanding uit die dood by die graf is daar engele. En hierdie engele sê soos julle hom nou sien opstaan het uit die dood, so sal hy uiteindelik ook opvaar na die hemel. En by sy hemelvaart is daar weer engele. En hierdie engele sê: "Soos julle hom nou sien opvaar het na die hemel, soos wat hy nou hemel toe gevaar het, so sal hy weer kom op die wolke." En hierdie belofte staan nog steeds. Hierdie belofte is die waarheid hierdie belofte moet nog in vervulling gaan. En hierdie belofte sal verseker, soos al die ander beloftes in die skrif, presies so in vervulling gaan. Jesus se laaste woorde in Johannes 14 vers 3 was gewees dat hy gesê het: "Julle moenie hartseer wees asof dit die einde is en ons mekaar nooit weer sal sien nie. Nee, ek gaan hemel toe om vir julle plek te berei. En dan kom ek weer om julle te haal." sodat julle vir ewig by my in die hemelse wonings wat ek vir julle gaan voorberei het, sal bly. Hier op aarde is ons tydelik, is ons in tentwonings wat afgebreek word. Maar ons gaan almal vertrek wat aan Jesus behoort, na die woonplek wat hy vir ons voorberei het in die hemel. Ons kan ons net indink aan hierdie heerlikheid wat vir ons wag. Alhoewel ons menslike verstand so beperk en gebroken is, dat ons die volheid daarvan nooit hier op aarde sal begryp nie. Maar een ding weet ons dat hy weer gaan kom, weer gaan kom op die wolke om te kom haal die wat aan hom behoort om vir ewig by hom te wees in die hemel. Hy kom weer. Daar's 'n belofte dat hy weer sal kom. En hierdie belofte se se gebeur en se vervulling is naby. Dis baie naby. Want jy sien Jesus het ook vir hulle gesê hulle wil toe weet nou maar wanneer gaan dit nou gebeur? Wanneer gaan dit gebeur? En Jesus het vir hulle mooi geantwoord en vir hulle verduidelik by meer as een geleentheid onverwags. Wanneer jy dit nie verwag nie. Soos 'n dief in die nag kom hy. Wanneer jy nie gereed is en gedink het hy gaan nou kom nie. En daarom is die opdrag van Jesus en sy boodskap in die evangelie, sy boodskap is sorg dat jy elke oomblik gereed is want jy weet nie wanneer hy kom nie vir party kom hy voor die wederkoms kom hy haal. En daai oomblik weet jy ook nie van wanneer dit gaan wees nie. Wanneer God sê tot hier toe, dis die einde van hierdie pad op aarde. Nou verhoog ek jou na die hemel toe waar jou lewe vir ewig verder met my sal wees. Maar dan is daar ander wat nog gaan lewe op aarde as hy weer kom. En dan gaan hy met sy engele kom en hy gaan ons kom haal en hy gaan ons neem na hom toe in die hemelse heerlikheid. En dan gaan ons liggame in 'n oomblik verander word in 'n verheerlikte liggaam. Ons gaan nie eers sterf nie. En ons weet dat daar baie beloftes is, mense wat sê in hierdie geslag gaan hy kom. Al die tekens van die tye is daar. Dit is interessant as mens gaan kyk, wat het Jesus beloof? Hoe gaan dit wees? Op watter manier gaan gaan hy kom? Jesus het vir hulle gesê, ek gaan nie vir julle die detail gee nie, maar Ek wil sê die boodskap is wees gereed want dit kan enige oomblik gebeur. Ek wil vir ons 'n stukkie saam lees oor hoe Jesus eintlik hierdie vraag beantwoord het. Hier in Matteus 24 vanaf vers 36. Ek lees vir ons saam Matteus 24 en vanaf die 36ste vers. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie net die Vader weet dit soos dit in die dae van Noag was sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens in daardie dae voor die sonvloed voor daai groot reëns van Noag se tyd het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie totdat die sondvloed, die groot vloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die seun van die mens. Dis hoe Jesus hierdie vraag beantwoord het. Lees net vir ons ook vers 43. Ehm uh, vers 43 sê onthou dit As die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Is jy gereed? As jy gereed as Jesus weer kom? Verwag jy hom? Het jy alles in orde gekry? Is alles reg? Alles wat jy moes doen het jy gedoen. Jou taak is volbring. Jy's gereed. Jy het jou opdrag uitgevoer. Jy wag vir hom. Jy's opgewonde oor sy koms. Jy's elke oomblik gereed as dit nou is, dan is ek gereed. In die dae van Noag, wat het gebeur? Hulle het die waarskuwing gehoor van die groot vloed wat gaan kom. Hulle het vir Noag gesien hoe hy hier op die droë grond 'n reuse ark begin, 'n groot boot begin bou. En hulle het vir hom gelag en gedink maar wat wat maak hier nou om om hier 'n boot te bou? Hier's nie water nie. Maar hy het vir hulle gewaarsku en hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Hulle het maar aangegaan met hulle alledaagse lewe asof dit alles waaroor dit gaan. Getrou, geëet, gedrink, partytjie gehou, gekuier, rondgegaan dinge gedoen en toeskielik begin dit reën en die aarde bars oop en die water stroom uit die aarde en uit die hemel en skielik verdrink al die mense op die aarde behalwe die wat in die ark was. Noag se verhaal sê Jesus, hy haal dit aan as 'n voorbeeld om te sê: "Julle moet weet, net so onverwags gaan ek terugkom." Julle het die waarskuwing, Julle weet van die groot sondvloed wat kom, julle weet van die oordeel van God, julle weet van die wederkoms. Maar moet nou nie so in die wêreld opgaan en so met julle alledaagse lewe besig wees dat julle dit vergeet en dat julle nie gereed is as ek kom nie. Jesus het verskeie verhale vertel wat dieselfde vir ons verduidelik. Hy het vertel van 10 meisies wat wag vir die bruidegom se koms. En hulle is almal gereed want hulle weet die bruidegom kom. En nou word dit laat in die nag en hulle party raak in die slaap en hulle het nie genoeg olie in hulle lampe nie. En die lampe se olie raak op en brand uit en is laat nag en hulle kan nie meer olie kry nie en hulle is nie gereed nie en net die helfte 50% vyf van hierdie 10 meisies het ekstra olie saamgebring en hulle het die bruidegom tegemoet gegaan. Die bruidegom kom weer. Die hemelse bruidegom kom om sy bruid op aarde, ons sy kinders, sy geliefdes te kom haal. En is jy gereed? Is jy reg vir sy koms? Het jy voorsiening gemaak? Het jy gedoen wat hy in sy woord sê? Is jou lamp aan die brand en het jy ekstra olie gebring? Is jou lewe vol van die Heilige Gees? Lewe jy onder sy beheer? lei sy gees jou om elke oomblik jou oë op die Here te hou om elke oomblik gereed te wees vir sy koms en as hy kom sal jy gereed wees of as jy geestelik leeg as jy geestelik nog nie reg nie geestelik nog nie alles gedoen wat hy gevra het nie ek lees ook van 'n ander verhaal wat Jesus vertel het van 'n boer wat kom en vir sy slaaf opdrag te gee klomp goed wat hy moet sorg vir hierdie ander slawe Hy moet vir hulle kos gee op tyd, hy moet sorg vir die diere, hy moet sorg vir die plant en die, alles wat moet gebeur op die plaas. En dan gaan hy weg. Maar op 'n dag hier slaaf het begin vergeet. Hy het nie meer gedoen wat sy sy eienaar vir hom gesê het nie. Kom die boer terug. En wat gebeur nou? Die boer kom vra vir hom rekenskap. Het jy gedoen wat ek jou gesê het? Het jy jou taak volbring? Het jy gesorg vir die ander slawe? Het jy vir hulle gegee wat hulle nodig gehad het? Of het jy van hulle vergeet? Ek het toe nie my opdrag uitgevoer nie. Ek het nie gedoen wat u gevra het. Ek het gedog as nog u sal nie nou al terugkom nie. Ek het u nie nou verwag nie. Anders was alles gereed en reg. En dan sê Jesus en dis die oordeel van Jesus. Werp hom in die buiteste duisternis. Hy's doodgemaak het die oordeel van God het oor hierdie slaaf gekom, want jou lui en jou slegte slaaf, jy het nie gedoen wat ek jou gevra het nie. So die Here kom en hy sê vir jou, is jy gereed? Is jy reg? As ek jou kom haal, het jy gedoen wat ek van jou gevra het? Is het jy reggemaak? Het jy gedoen, getuig, ander gewaarsku, ander opgeroep om reg te maak? Hy sê want weet jy ek het vir julle tekens gegee wat julle sal herinner. Ek sal met julle praat. Ek gaan met julle praat deur tekens. Ek gaan met julle praat deur die vrye boom wat begin bot. Julle weet ons hoe werk die tye. Die skepping praat met jou oor die koms van die somer. Wat ek sien die amandeltak begin blom. Ek sien die vrye boom loop uit. En dit sê vir my hier's 'n nuwe seisoen, die winter is verby. Die ou bedeling is verby. Hier kom 'n nuwe vrugbare, pragtige lente tyd wat nou gaan aanbreek. Julle ken die seisoene. Julle kyk na die vye bome. Maar julle kyk nie na die ander tekens as ek met julle praat nie. Want ek praat met julle deur allerlei ander tekens van hongersnood. Wat vir jou sê hierdie wêreld is tydelik. Dood en oorlog en krisisse soveel liefde wat afkoel, mense wat wrede dinge doen. Al hierdie is tekens wat jou moet herinner aan die ewige bedeling wat aan die kom is. Ek wil vir jou lees oor hierdie tekens wat Jesus van gepraat het. Hy het spesifiek vir ons hier 'n klompie tekens genoem in Matteus 24. Ek lees vir ons nou vanaf die 3de vers tot die 14de vers. Matteus 24 vanaf vers 3. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê: Ek is die Christus." en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op. Moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander een te staan kom en die een koninkryk teen die ander en daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Hongersnode en aardbewings. En al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word. Hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. En daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. En hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom. En hulle sal baie mense mislei. En omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word sodat al die nasies die getuienis kan hoor. En eers dan sal die einde kom. Wat 'n aangrypende stuk in die Bybel dat Jesus self vir ons sê: Ek sal julle herinner om reg te maak. Ek sal julle tekens gee wat vir julle sal herinner dat hierdie aarde tydelik is en dat daar 'n hemelse volmaaktheid is waarna ek vir julle gaan kom haal. Is jy reg? Is jy gereed? Het jy jou gestuur aan die tekens wat jy rondom jou gesien het? Watse tekens praat die Bybel van? Hy praat van oorlog en gerugte van oorlog. Ek dink in ons wêreld. Dis al wat jy sien as jy nuus kyk. Ons is in die hele wêreld is vasgevang in die oorlog in die Midde-Ooste en die dreigende in Noord-Korea. Ons weet wat rondom ons aan die gang is dat daar op die oomblik meer geld as ooit bestee word aan wapens, aan vernietigingswapens. En dat ons sien wat elke dag aan die gang is en hoeveel vlugtelinge al uit die Midde-Ooste gevlug het na Europa. 10 miljoen uit Sirië. Kan ons ons ooit indink in watter oorlog ons tans van bewus is en hoe hierdie kerke en lande oral ster bewus is van hier vlug mense vir hulle lewe om uit die oorlog uit te kom. Biljoene wat spandeer word aan oorloë in ons dag. Daar's aardbewings. Ek kyk op die internet na wat hulle weergee oor aardbewings en jy sien dat daar omtrent nie meer 'n rooi kolletjie op die aardbol is waar daar nie aardbewings plaasvind het nie en dat dit al meer gebeur en dat dit al erger is en dat die rigterskaal se lesing al hoër is en die omvang van hierdie aardbewings al groter en groter word. Mens kan jou amper nie indink as jy sien wat tans in die wêreld gebeur rondom aardbewings nie die verskywing van aardplate en die tsunamies en die oorstromings wat daarmee gepaard gaan. Hongersnood. Bybel praat van hongersnood. Ons kan ons nie indink aan hoe verskriklike nood daar in hierdie wêreld is nie. As ons net besef dat een uit elke 9 mense ly aan ondervoeding. En as ons besef net hoeveel mense sterf elke 10 sekondes sê hulle sterf daar iemand meestal kinders aan ondervoeding en wanvoeding en al die siektes wat daarmee gepaard gaan omdat hulle nie meer weerstand het en immuniteit het nie. Ons leef in 'n wêreld waarin ons sien die wreedheid van hierdie sondeval en hierdie gebrokenheid van hierdie wêreld. Daar's tekens rondom ons. Jesus sê selfs ook die vervolging sal toeneem van julle as my gelowiges. Julle sal deur die wêreld gehaat word omdat julle my liefhet. Hoeveel Christene moes nie vlug al vir hulle geloof? Christene wat nie meer 'n Bybel openlik mag besit nie. Waarin die land en die staat beveel dat dit is verbode om Christene te wees of om mense in hulle land van Jesus te vertel en te ooreet om nou ook Christene te word. Ons leef in 'n wêreld waarin ons weet Christene is nie oral welkom nie. Christendom is 'n vervolgde geloof in mensdom wat gedraai het teen Christus en teen die Christendom. Die weet ons van is deel van ons geskiedenis. Die onreg wat ons sien wat gedoen word aan gelowiges wat vir hulle geloof doodgeskiet of onthoof word in ons tyd. Ja, dit is weer soos wat die Bybel lees en in die in in die profesieë praat en soos dit aan Openbaring staan van die martelare wat onthoof is ter wille van hulle geloof wat roep van onder uit die altaar waar hulle bloed ook gestort is en roep in die hemel kom Here Jesus kom haastig. As ons rondom ons kyk is dit waar dat wat Jesus ook voorspel het hy het gepraat van die liefde van baie wat sal verkoel. Cool. Kan jy indink hoe mense se liefde verkoel het? Die wreedste moorde. Daar's net nie liefde in hulle harte as jy sien die verkrachtings en die minagting van vrouens en hoe hulle hanteer word. As jy sien wat se wreedhede gebeur terwille van 'n selfoon wat hulle roof, die liefdeloosheid wat daar is oor mense martel om 'n klein bietjie geld uit 'n huis te vat of 'n wapen te kry die wreedheid wat daar is in ons tyd wat net vir jou herinner die diefstal en die moord en die verkrachtings en die plaasmoorde en al die wrede dinge wat in ons tyd gebeur. Hierdie mense het nie meer liefde in hulle hart nie. Hulle liefde het afgekoel. As jy sien die wreedheid wat gebeur, wat 'n hofsaake daar oral aan die gang is. Liefde het verkoel. Hulle gee nie meer om vir die mense rondom hulle vir mekaar. Respekteer nie 'n ander se lewe, nog minder sy besittings en enige iets van hom nie dit is wat die Bybel voorspel het. Wat Jesus gesê het, dit sal tekens wees. Tekens wees van my wederkoms dat ek hierdie wêreld in sy boosheid gaan beëindig en daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom. Een van die tekens is ook hy praat van die evangelie sal uitgaan na al die nasies. Nou ons weet as ons na die Bybel kyk, is dit so dat ons sien dat Jesus gesê het van Jerusalem, Judea, na Samaria en na die uiteindes van die aarde. Dis God se plan. En hier sê hy voordat ek kom sal hierdie evangelie versprei het oor die aarde. En daar's nie meer 'n plek op die aarde waar jy nie die evangelie kan hoor oor die radio, oor Transwêreld Radio, oor ander radiostasies, Christelike radiostasies. Daar's nie meer 'n plek waar jy nie kan inskakel om die evangelie oor die televisie te hoor waar satelliete hierdie boodskappe oor die hele aarde versprei. Daarom TVN, kruiskyk, Christelike programme. Hoeveel stasies is daar wat voltyds net besig is om die evangelie uit te dra? Tyd is gereed. Jesus sê voordat nie voor almal tot bekering kom nie, Maar voordat hierdie evangelie nie hier van Jerusalem af verder uitgegaan het, sal ek nie kom nie want mense moet die nuus kan hoor. Hulle moet ook selfs hier in die Midde-Ooste enige plek kan hulle inskakel en hulle kan die evangelie hoor. Oralster word die boodskap uitgedra. Ja, tot dit gebeur sal ek nie kom nie. Maar nou nou is dit uitgedra. Nou weet die wêreld daarvan. Nou is almal nie het nie meer 'n verskoning nie en Jesus kan kom. Ons is gereed vir sy koms. Die vraag is is jy gereed as Jesus vanaand sou kom? Miskien vanaand. Dit was die slagspreuk gewees. Die slagspreuk wat baie mense eers neergeskryf het teen hulle spieël, ernster waar jy dit kan sien. Miskien vandag. Wat beteken daai woorde? Jesus kan miskien vandag kom. En is ek gereed? Hulle het hulle nie daaraan gesteer in daardie tyd toe Jesus gepraat het nie. Hulle het sê nee, maar hierdie wêreld sal nie tot nul gaan nie. Hierdie hier kan niks gebeur nie. Ons het die tempel in 70 na Christus sien ons hoe Titus en Tiberius, hoe hierdie Romeinse regerders gekom het en die pragtige tempel afgebreek het tot op die grond. Hierdie dis ongelooflik. 100 ton marmerblok stene is platgeslaan hierdie gebou wat met hierdie pragtige stene gebou was. En selfs met die val van die tempel het mense besef hierdie wêreld is tydelik. Niks hier sal stand hou en ons moet gereed maak vir die ewige tempel en die ewige woning by God in sy heerlikheid. Kan ek vir jou vra wil jy nie nou regmaak nie. Hou op uitstel. Jakobus sê moenie sê môre sal ons in uitstel na môre want jy weet nie of môre eers daar gaan wees nie. Jy weet nie of jy môre lewe nie. Jy weet nie of Jesus dalk vandag sal kom nie. Is jy gereed? Kom ons maak gereed. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons tekens kom gee om vir ons te herinner aan die tydlikheid van hierdie lewe op aarde. Dat ons nie so vasgevang sal word in Mammon en in hierdie tydelike bestaan dat ons U vergeet en U verwaarloos. O Here, ek wil na U terugkom en vir U vra, kom Heilige Gees, kom vul my lewe. Kom neem die beheer oor. Help my en wys my as daar dinge is wat ek nog moet verander, wat ek moet gaan doen, waarmee ek moet breek wat sonde is. Kom help my, Here om nou tyd te maak om my af te sonder en myself gereed te kry vir u koms. En as u kom, Here Jesus, help my dat ek sal besig wees om u woord uit te dra, dat ek sal besig wees met die groot taak en opdrag wat u vir my gegee het. Amen. Ek wil vir jou groet tot volgende keer. En my hartse gebed is net dat die Here Jesus gou sal kom. Maranatha, kom Here Jesus. Ons is gereed.